Hola. Hola. ¿Cómo <laughs> estás? súper, súper genial. Estoy emocionado. ¿Cómo La, película ya salió y me, me gustó y estoy listo para esta colaboración. Eh, ¿Tú quieres comenzar primero o quieres que yo comience con mis preguntas? Em, puedo comenzar yo. Em, pero antes, pero eh, antes deben recordar que pues este, este video puede, puede tener spoilers de la película de Ant-Man and Así que si todavía no han visto la película y no se quieren enterar de cosas, pues ya saben, importantes de la peli, pues pueden eh, salir del video. Ok. Sí. No tengo que ganar. Solo tenemos que perder los dos. ¡Perdóname, casi! Muy bien, ok. Eh, comparando esta película con las otras de Ant-Man, ¿qué calificación de das? ¿Te gustó? Sí. Eh, de de todas las tres películas que, salieron de ant creo que me gusta más. Eh, bueno, creo que la tercera está bien. En la tercera, en mi, opinión, eh, estuvo mejor que, las otras dos. Eh, está buena y también nos introducieron a, a, la, a la antagonista Khan y también esta película fue lo que comenzó la fase 5 de Marvel. <laughs> Sí, sí. En mi opinión está buena Ahorita vamos a hablar de más opiniones. Sí, eh, entonces calificación como que 10 de 10 entonces le das, ¿verdad? Eh, yo le daría eh, un más o menos como un 8.8 de 10. está buena, pero también como que can, digamos que no se introducen mucha cosa y no sé. pero sí, como que ya comenzó la fase 5, pero como que comenzó como que suave, ¿no? No sé. <laughs> Pero, pero está bien, pero la película está bien, está buena. Eh, está sí, eh, está muy buena. Y pues lo mismo que tú, yo le pondría así un 8.8, como dijiste, de 10. <laughs> Entonces, porque es verdad, porque ya al introducir a este personaje, Khan el Conquistador, es verdad que pierde su, su gracia, porque las películas de Ant-Man siempre, siempre han sido graciosas, como que de comedia. Es como si fuera una mezcla entre superhéroe y una película pues, de comedia. Entonces, cuando tú introduces a un personaje como Khan, que es una amenaza a nivel Vengadores, pues puede que dañe el chiste. Y no introdujeron a Luis. ¿Viste? A Luis. no, eh, ya estaba. Él es uno de los personajes más graciosos de ant y no lo introdujeron en esta película. Yo estoy, adiós, ¿dónde está Luis? Yo estuve esperando dos horas y no veo a Luis. Ni siquiera de cameo salió. <laughs> Ni siquiera al final de la película. Ni siquiera. <laughs> Me hubiera gustado oír una de sus historias con el, la, la musiquita clásica. ¿En dónde está Scotland? es que esto es complicado? Cuando conocí a Scotty estaba pasando la mal. Y no me refiero al bloque de celdas D. Le habían pedido el divorcio. Y dije, sabes hermano, te votó estando aquí en prisión! Y dijo, sí, ya sé, creí que estaría con ella para siempre, pero me dejó solo. Y que le digo, hermano, tienes que animarte, vas a encontrar otra pareja. ¿Sabes qué? Soy Luis. Y que me dice, ¿sabes qué? Soy Scotty, seremos amigos. Ok, ok, alto, alto. Adoro las anécdotas tanto como cualquier persona. Pero ¿qué tiene que ver con dónde está Scotland? A eso voy, a eso voy. Si activas la rocola, tienes que escuchar la canción entera. Es una rocola humana. Ah, mi abuelo tenía una había en su restaurante? Sí, solo tocaba sí. Y si alguien se llegaba a quejar, decía, oh, ¿no te gusta Moss? Porque los chicanos le decimos Moss. Entonces, adiós. ¿Qué les digo? Nos identificamos con sus baladas melancólicas. Lang. Voy, voy, voy, voy, voy. Les decía, Scotty salió de la cárcel, fue a trabajar con Hank y conoció a Hope. Hope decía, no quiero nada contigo, ve mi cabello, soy súper importante. Y Scotty decía, te digo algo, mi corazón está hecho pedazos. Tal vez no vuelva a amar a nadie, pero ¿cómo te quiero besar? Acto seguido, los dos se dieron amor, ¿sí? Y Scotty dijo, ¿sabes qué? No puedo decírtelo, pero destrozaré un aeropuerto con el Capitán América. Ella dijo, no puedo creer que te haya sido así, al menos despídete. Scotty quedó en arresto domiciliario. Él no lo admitía, pero su corazón decía, ¡Sas! Creo que Hope hubiera sido mi compañera perfecta. Y metí la pata, pero el destino los volvió a juntar y el corazón de Hope decía, me aterra, que no sea confiable, que se equivoque y eche todo a perder. Y mi corazón decía, ese relleno de frambuesa representa el rojo de la empresa y estamos a nada de quebrar, ¡no! ¿A nada de quebrar? ¿Cómo a nada de quebrar? su suero de la verdad. Lo que quería era protegerlos, se los juro. En serio, quería ser buen jefe, pero quebramos. Caraperian es nuestra esperanza si no llegamos a Dios. ¡Qué terrible administrador! ¡No, bro! Es mi culpa, es mi culpa. Hey. Ah. Ya basta. <laughs> ¿Cuánto tiempo crees qué pasa cuando estás en el reino cuántico al tiempo del mundo real. O sea, me refiero, eh, en la película, ¿verdad? Que ves que Scott o Atman eh, le dice a, a Cassie que está preocupado si no sabe cuánto tiempo pasa entre cuando están en el reino cuántico, eh, entre el, tiempo del mundo humano. O sea, como que se preocupa. O sea, ¿cuánto tiempo tú crees que pasa eh, de reino cuántico al, mundo real? Hmm. Pues yo ya, em, yo había hecho un short sobre eso, ¿te acuerdas? Sí. <laughs> Em, lo raro en esta película es que después Janet dice que su tiempo fue de 30 años, o sea, ella vivió el tiempo real y Ant-Man Scott no no lo vivió así. Eso fue como que muy raro. yo... Sí. Eso no lo, entendí. eso no lo entendí. Sí. Entonces... No Sí. Pues eso. Entonces, em, y dicen que hay diferentes zonas del reino cuántico, que al parecer el tiempo pasa diferente en algunos lados y en otros lados es otra cosa. y dicen que es por la profundidad. Yo no sé si es tanto por la profundidad, me, pues la ubica yo diría más la ubicación, porque tuviste que la primera de Ant-Man él estaba como que en un lugar que estaba muy oscuro y después para Ant-Man 2 estaba Hank buscando a, a Janet en un lugar que era muy colorido y eso. Sí. Entonces yo creo que es más por la ubicación, no tanto por la profundidad. De hecho, debería ser que mientras más profundo, más lento. Porque tú ves como las películas de Transformers, porque los Transformers son grandes, ¿verdad? Entonces cuando tú los ves corriendo, corren como que medio lento. Y entonces, pues mientras más profundo estés en el reino cuántico, se supone que el tiempo pase lento. No entendí mucho eso, pero entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, de hecho, es bueno que preguntes porque yo agregué una. Eh, como yo había dicho en el video, una hora es un año, ¿verdad? Como dice Scott. Sí. Pues entonces, entonces cinco minutos sería un mes, eh, un minuto sería una semana y 10 segundos es un día. Pues algo que también agregué después de hacer ese video, ese short, era que 25 microsegundos es de hecho una hora en el reino cuántico. Em, digo, una hora en el tiempo real, 25 microsegundos en el reino cuántico, tú sabes. Esa es una que yo no había dicho en el video, así que pues me alegra que preguntes, la verdad. <laughs> Entonces... Eh, me imagino que la película sí dura dos horas y cinco minutos, pero eh, eh, no creo que ese fue el tiempo que quedaron atrapados en el reino cuántico. Creo que ahí quedaron como que por lo menos de 30 a 50 minutos, algo así o una hora. Sí, sí. Es muy raro todo eso. El tiempo funciona diferente allá adentro y es muy raro. <laughs> Tú no sabes nada. Ahí es muy raro, sí. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Eh, sí, bueno. Eh, ¿Qué te pareció el personaje de Modoc en esta película? Eh, Modoc, como sabemos, Daryl, me imagino. Eh, después de que murió, creo, em, yo estaba, Como volvió? yo no sé. después de que él murió en, en Ant-Man and the Wasp, eh, cuando lo vi volver, eh, yo, yo pensé que era como que él tenía la habilidad de ser inmortal, pero ya cuando claro <laughs> como, él volvió, ya dio más sentido. Eh, me dio un poco de risa porque la cabeza como que estaba bien grande. <laughs> <laughs> sí, sí, sí. Darren está muerto. Ya solo queda ¡Modok! Y no vas a poder escapar, Scott. No de mí. En Modoc, en los cómics, eh, en Modoc en los cómics no es Darren Cross, no es ese personaje de que, murió en la primera de Ant-Man. Se supone que Modoc es alguien llamado George, si no me equivoco, y es un científico. Eh, aparece en el videojuego de, Avengers de el PlayStation 4. Y está muy cool, la verdad. Eh, de hecho, se supone que es un villano de los Vengadores, no se supone que es algo del reino cuántico ni nada. Se me hizo raro que lo pusieran en esta, en esta película, o sea, quedó bueno porque pusieron a Darren Cross como modo y contaban un poco más de su historia y qué fue lo que pasó con él después de Ant-Man 1. La, la cabeza, como tú dices, súper grande. Está desfigurado después de ese momento. <laughs> Eh, entonces, como que quedó cool en parte, pero como que fue algo innecesario. Yo supongo porque, o sea, ¿para qué tú necesitabas a modo ahí? <laughs> porque no es un villano de Arman y eso. Deberían guardarlo un poco como para después de la saga del multiverso en la que estamos ahora como que M.O.D.O.K. debió aparecer pues ya para la siguiente saga, que eso ya sería otro villano eh, que no es Kang ni eh, y así hubiese quedado más cool porque se supone que M.O.D.O.K. es un villano de los Vengadores principalmente. Y no sé, en esta película además lo pusieron como que algo como que raro al final de la película, aceptando consejos de Cassie, como que dejar de ser un tonto, <laughs> dijo. Eh, y no. Y la forma que se comportó frente a Scott después cuando estaba a punto de morir, como que yo dije, ¿what? No, no entendí. <laughs> Eh, no sé, estaba muy raro. Estoy confundido, no sé si fue cuando Jared murió en la primera o en la segunda, creo que fue en la segunda, no sé. en la primera, fue en la primera. Ah, a ver. Ok, eh, mi segunda pregunta es, ¿quién de los dos, Khan y Thanos, crees que es más poderoso? pues esto ya algo que, pues, esto es ya algo que confirmó Marvel, de hecho. Em, eh, pues el UCM, ya Kevin Feige y la gente del UCM ya confirmaron que Kang es definitivamente eh, el más poderoso comparándolo con Thanos. Em, a ver, y entonces yo en mi, opinión lo que digo es esto. Thanos es más la fuerza. Pero Kang es, es más bien como que la tecnología, el avance de su armadura y todo eso que viene del futuro. Pues tanta fuerza, él eh, puede recibir mucha fuerza de eso, además de que también tiene muchas armas en su armadura. Así, tú sabes. en ese sentido se, se, diría que es más poderoso que Thanos. Además de que él sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces sabe cada movimiento que hará Thanos si Thanos se enfrentara a Kang. Entonces, si decimos fuerza, pues creo que Thanos es más fuerte. Pero en general, el más poderoso es Khan. Eh, eh, sí. sí eh, ¿Crees que la variante que se presentó en esta película, la variante de Khan que se presentó en esta película, ¿tú crees que en algún momento volverá y cómo volvería? sobre si la, eh, si la variante de Khan va a volver en el futuro. Eh, la variante que se presentó en ah. sí en esta película. ahí yo tengo una posibilidad de que sí. ¿Y cómo va a volver? Eh, todavía no estoy seguro, pero a, ver qué pasa. me imagino que Khan va a aparecer también en otras películas. Porque recuerda que también también va a destruir y viajar jalar multiverso, o sea que tiene sentido de que él aparezca en otras películas o algo así. Eh, o tal vez pueda aparecer en las nuevas películas de Avengers, que son dos, y hay una que se llama Avengers, The Kang Dynasty. O sea que tal vez en esa él pueda aparecer eh, con mucho tiempo de pantalla y todo eso. Oye, y, es, y espero que no sea otra vez por culpa de las ratas. <laughs> ¿Te acuerdas que <laughs> fue una rata que liberó a Ant-Man en Avengers Endgame? <laughs> Sí. que no digan que fue otra rata con esta can. Con can. una FDH. Pues mira, yo diría. Eh, la verdad, eh, muchos han dicho que esta variante de can que se presentó en esta película, que es el can definitivo que ellos, que él es el Kang que sí es de estas que aparecerán en Avengers. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque eh, con los postcréditos que se presentaron, posiblemente el Kang de la segunda postcrédito de esta película, ese yo creo que es el original. Eh, pronto explico por qué, pero si va a volver, posiblemente Ant-Man lo saque de ahí. Tú sabes que al final él se queda con eso de el mundo va a desaparecer, qué sé yo qué, y eso. Pues posiblemente en algún momento, cuando él quiera saber un poco más sobre esto y cuando se encuentre con un Kang mayor, un Kang que sea más poderoso, posiblemente Ant-Man regrese al reino cuántico haciendo una tegua con Kang, que él que dejó atrapado allá adentro en el reino cuántico y posiblemente así mismo lo saque. Yo diría que de ese modo posiblemente vuelva, pero no estoy seguro. Eh, mi tercera pregunta es, eh, ¿qué, piensas del final cuando Scott se preocupa que si todos a morir por, por Khan? ¿Te con el ah. final? Que él está preocupado, pero, eh, pero después, no, ni modo, lo mismo. <laughs> ya sabes. Pues, ¿qué tú piensas de eso? Pues es muy interesante, la verdad. Yo diría que hasta una referencia. ya te explico. ¿Te acuerdas que Iron Man? Iron Man, después de Avengers 1, tuve en Iron Man 3 que él, se, que él como que tiene ataques de ansiedad cuando le mencionan algo sobre Nueva York y eso, porque él atravesó el agujero de gusano y eso y llevó la, la bomba esa, la llevó al espacio. Y él se queda con eso súper preocupado. También con ah, Avengers la era de Ultron. También fue que, le, que Wanda le puso esa visión de los Chitauri que iban a, volver y todos esos Vengadores ahí tirados en el piso muertos y eso. Que él hasta en game él menciona que él se acordaba de eso y él por eso creó a Ultron. Entonces, me recuerda Ant-Man así, que se preocupó al final de esta película, me recuerda mucho a Iron Man en ese sentido. Entonces, yo supongo que Ant-Man, creo que después de esta película, Ant-Man será un personaje súper importante en el futuro de Lucero. Eh, bueno, además de lo que además de lo, lo que Además de lo que yo dije anteriormente, que posiblemente con ese motivo tal vez traiga a Khan, eh, que, el que estaba en el reino cuántico, pues lo que dijo ahorita, pues así. ¿Y tú tienes una sorpresa de bono o son solamente tres preguntas? Ah, em, sí, de hecho, tengo una de bono, sí, sí. Eh, a ver, un momento. Ok. Eh, ¿Qué pudiste entender del primer post postcrédito de la película? O sea, ¿te gustó? No entendí mucho eh, del primer postcrédito de la película porque, eh, bueno, me gustó la película y cuando vi el postcrédito eh, no presté mucha atención porque ya <laughs> yo estaba yendo del cine. Pero creo que entendí que Khan eh, eh, creo que hay unos dioses que, como que Kang trabaja para ellos. no entendí mucho. Eh, pero sí, la verdad me gustó la, la escena post crédito y eso como que me puso shock y a ver qué pasa en el futuro, en las demás películas y a ver qué pasa y si pueden vencer a Kang y todo eso. Pues, pues mira, ¿sabes? Eh, la post crédito habla de algo que de hecho pasó en los cómics. Es la alianza de los Kangs. Eso es... Eso es algo que sucedió en los cómics. El Kang principal reunió a todos esos Kangs, tú sabes, porque todos ellos quieren conquistar el multiverso y eso. Si un Kang solamente puede con todo un ejército, imagínate un ejército completo de Kangs. Pues en los cómics es algo que sucedió. Eso sí, el Kang principal, eh, o sea, el original, en los cómics. Lo que quiso hacer con esto era pues después destruir, ejecutar a todos esos Kangs para que él se volviera el único y se volviera, tú sabes, el tope, el can el mayor can En los cómics sucede esto. Pero eh, para esta voz crédito ya sucede algo diferente porque eh, quienes reunieron a todos esos Kangs fueron tres Kangs en realidad. Era em, Inmortus, es una, versión de Khan que también está en los cómics. Estaba Immortus Ramatut, que es una versión egipcia de Khan. Y había otro que parecía un cyborg, pero no ese tampoco lo entendí mucho. Ahí yo no sé, pues sería el objetivo de conquistar el multiverso, una reunión de Khan que conquistan, pero no sé si, pues, el UCM nunca ha seguido los cómics al pie de la letra, aunque, o sea, sí, pero ya veremos qué pasa. Hablando de preguntas de bono, sorpresa, te tengo una pregunta de bono <laughs> ¿Qué tú piensas <laughs> sobre el avance corte de la segunda temporada de Loki? Para los que no sabían, eh, al final de la película había una segunda eh, escena post-créditos, pero no era una escena post crédito, más bien era como un avance o una promo corta de la segunda temporada de Loki que viene para Disney Plus. Sí, pues, ¿Qué piensas de eso? Pues me gustó mucho. Es un avance, yo me quedé. Viaje, no, o sea, me quedé como que. ¡Wow! <laughs> Sí, estaba brutal, brutal. Entonces, esta, esta versión que se mostró en esta, en esta post crédito. Eh, se llama Victor Timely. Tuviste que había un letrero que decía su nombre, Victor Timely. Pues en los cómics, eh, esa versión es de hecho el can original. Y por eso es que yo te dije anteriormente, cuando me preguntaste. Cuando me preguntaste de. Del. Adiós. Un A ver, ok, ok. Cuando yo te pregunté de la, que si la variante de Kang de esta película iba a volver, em, pues yo te dije, porque al parecer la el Kang que se presentó en esta película no era original. Yo, pues, Victor Timely en los cómics es la, es la versión original de Kang, la versión original. Solo que fue al 1901 para, pues, hacer unos avances tecnológicos y después en el futuro vengarse de los Vengadores porque él había perdido contra ellos. Y entonces con los avances tecnológicos que él haría en el, pasado, podría ir al futuro con una mayor tecnología para enfrentarse a ellos. En los cómics sucede eso y él es el Kang original. Entonces yo supongo, porque Loki es una serie muy importante. Entonces, pues presentar al verdadero Kang que, con quien se estarán enfrentando en Secret Wars y en Kang Dynasty, pues, pues yo creo que él. Y bueno, eh, ya sería el final de este video. <laughs> ¿Qué te parece? Me gustó mucho. <laughs> Las preguntas que me diste fueron muy interesantes. Y me pusiste a pensar mucho teoría y eso. Me, gustó. me gustó también el video, tus preguntas también son interesantes, están buenas. Y me gustó participar contigo una y otra vez. Ya es la tercera vez que hacemos una colaboración. <laughs> Súper, súper. <laughs> Y bueno, eh, sí, ya sería el final del video. Eh, suscríbanse pues, a Diego Yair TV y también a mi canal. A Julián eh, Alejandro TV. Les dejaré el link del canal de Julián aquí abajo en la descripción. Y para los que lo están viendo en, mi, canal, eh, les dejaré el link del canal de Diego también en la descripción. y también su video. <laughs> Adiós.